بتستول غتستول زيولتار أكتور إن الجاف وكوليدا أكتور ومون تير الجاف تكرف المجير مورا أكتور دول كرف المجير مول جاي خوم سبرونينا فالجوشة و مزكارة فولس فيجيرا تكير كريمة يرديكون جاسيتافة أني بتليزلو كي وافا ye. Vei krafol muji remuti me grusega. Zo e rola Riete, Komuna na fu dimlani diskitison da va Da siki. Dale to e, anje zo nenda. Kire zo rabande. touke bata mame wava va kraful moujire, muti abdoufi Mame wava foutait foute Nous va el patasiko bat liz aïka, Aze il la wava ha tenoueter Mame wava ha tenoueter Vielle vagin mea rowil Chum chum, tilteldaf vaille. Cascrouptel datidexaf goukrafon mouti?